نہ گناہ دی معافی لینی مدینے آجو اللہ نے رجاہ فرمایا کبھی ایک نماز پڑھے لکھ دا سواب ہے مدینہ مسجد نبی جک نماز پڑے پنجا ہزار دا سواب اللہ فرمایا پر تینوں گل ادھی سمجھا رہے ہیں اللہ فرما دا کعبے ایک نماز پڑے لکھ دا سواب لکھیا جاندہ ہے کعبے ایک گناہ کرے گناہ بھی لکھ لکھیا جاندہ ہے پتہ لگیا کعبے چے سواب بھی لکھ دا گناہ بھی لکھ دا ہے مدینیوں آوازوں دیے مدینے آ جاؤ کعبے ایک گناہ کرے لکھ لکھیا جاندہ ہے مدینے لکھا گناہ لے کے آ جا اسی سارے ہی معاف کرا لا لکھا لے کے آ جا اسی سارے ہی معاف کرا لا گے علماء تشریف فرما میرے سائن تاجدار چورہ شریف بولے نہیں تسی زبان اللہ تھوڑا جہا حولہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ਤੇ ਹੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਮਤ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਨਾ ਬੋਲੋ ਉਹ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਰ ਜਿਆ ਲੱਗਦਾ ਚੌਧਰੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰਕਪੁਰੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੋਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫਰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਚੌਧਰੀ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਹੜੇ ਫਰਮਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਰੱਬੇ ਉਹਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਗੱਡੀ ਛੱਡੀ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੋਵਨ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੂਸਰਾ ਚੌਧਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਮਰ ਜਾਏ ਚੌਧਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕੰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈ ਕਬਰ 'ਚ ਵੀ ਚੌਧਰ ਜੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ جڑا جڑا چودری بن بن کے کے کے روے چپ تے تے تے تے حضور دا دا کمی بیٹھا او بولے سبحان اللہ میرے چورا شریف دے جی جی کرن کرن گئے پاکستان دی کمائی پینڈو جی مائی مائی تو جدو جدو کعبے کرے نا کر حجر اسود سامنے آوے نا تے استعلام کر کے نا اس طرح تے مائی آکھے بے ربا بخش دے چنگا رہ جائیں گا پھر چکر لگا کے آوے تھے حجر اسود وقت استلام کر کے اکھر ربا بخش دے چنگا رہ جائیں گا مائی پھر جدو تواف کر کے آوے پھر آکھر ربا بخش دے چنگا رہ جائیں گا آپ فرما دنے جدو سارے ارکان ادا کر لیتے اسا مائی نو کعبے دے قریب کھڑا کر کے آکھر اما ایڈی دور تو رب نے تینوں اپنے گھر بلائے او دے گھر چکلو کے انہوں ہی دھمکیاں لگائی جانی ہیں تے جناب وخشے تے کر کی لویں گی ਤੇ ਮਾਈ ਰੋ ਪਈ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਈ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਆ ਗਏ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਅਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲੈਣ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ میں تیدا ترجمہ کریا کرنا رحمت میرے حضور دی باجا پہ مار رحمت میرے حضور دی با پہ مار دی رحمت میرے حضور دی پہ مار دی آجا گناہ گارا تینوں پچالواں آ جا گناہ گارا نہ تینوں میں تینوں بچا لوا آجا گناہ گارا تینو بجا لوا اے مدینہ طیبہ ہمیشہ تو ایویں نہیں عاشقاں دی جان ایویں نہیں عمرے دے ٹکٹ واسطے ساری ساری رات بیٹھے رہندے جدہ عمرے دا ٹکٹ نکلنا ویکھو روے گا بھی گھر جا کے لوگ کہنگے مبارک ہوئے بھائی تینوں حضور نے بلایا ہے ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਬੁਲਾਵਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਦੀਨੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਮਹਬੂਬ ਵਸਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕਾੜੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਣਾ ਸੀ ਤੇ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਇਸ ਗਲੀ ਮੇ ਹੈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੋਰਡ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਕੀਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਦਰੂਦ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਕੋ ਦਵਾਈ ਲੈਵਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਰੋ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਜਾਵਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਹਕੀਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਇਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਬੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਾਬੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਵਾਫ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ ਸੀ ਨਾ بالکل جی ہوں اگلی گل کر دے ہاں جی، نہیں تو صدقے کے تھوڑی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو میں تے پہلے یاد کیتا لنگر بھی پہلے کھا لیا ہوئے تے وجہ بھی رات رات ڈھائی ہون بھی سردیاں دے ہوئے تے تے سبحان اللہ بندہ ہی نہیں مدینہ گیا با کعبے ہوندہ ہے تے قبول مدینے ہوندہ ہے تے دور نہیں بھیجی بیچتا ماہیوں تے دور نہیں بھیجی بیچی دہبوبا دور نہیں بھیجی دا اللہ نے محبوب اپنا پیدا کیتا اپنے کعبے دے گوانڈے چھے قریب سال ترمنجہ سال میرے نبی نے مکے گزارے آخری حیات زہری دے دس سال تے اللہ فرما ہجرت کرو تے او تین سو میل دور مدینے جا کے ڈیرہ لگاؤ یا اللہ محبوبہ نو تے دور نہیں نہ بھیجی دا اپنا گھر کعبے چ بنا کے یار نو اتھے پیدا کر کے تے دور اتنی بھیج دیتا نبی دا گھر مدینے اللہ دا گھر کعبے چ عرض کی دی اللہ اپنے یار نے نہ دور کیوں بھیجی آئی اللہ نے فرما کملی والے جیتے ذرا گھر بھی مکہ دے اندر میرے گھر دے قریب رہندا ہو لوگاں نے حج کرنے آنا سی تے کہنا سی حج کرنے آئے ہاں جاندیاں جاندیاں نبی دے گھروں ہو جانے ہاں اللہ فرما دا کملی والے آ ذرا دور ڈیرا لگاؤ نہ دیکھا مینوں ملن کیڑا آندا ہے تینوں ملن کیڑا کہ آنے سانا جنہ کنا سی نیت کر کے نبی دے گھر نہیں جائی دا اللہ فرما سونے تو ڈیرہ لا تین سو مل دو میں اب ایک کھڑا نیت کر کے جاندہ میں رب دے باہی نو مل کے آوان اللہ نے فرما سونے تو اتھے ڈیرے لگا نوجوانو ایمیں نہیں مدینہ ہمیشہ تو آس کا دی جان حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدیث علی پوری رحمت اللہ علیہ وہ بابا جنہیں زندگی سے ستر حج کی تھے جدو عربی بڑے غریب سن نا اجے تیل دے کوئے نکلے نہیں سن نکلے بابا جی اودو بڑے امیر سن پاکستان تے اس علاقے چو دولت کٹھی کر کے لے جاندنے جا کے عربیاں نو تقسیم کر دینے عربیاں نے اس ویلے آپ نو لقب دیتا ابو العرب عربیاں دا باپ یعنی آج بھی ہو کہ عربیاں نو انج پال دا جی میں باپ اپنی اولاد نو پال دے آپ نے مدینہ تے کے جماعت منزل دے نام تے لنگر خانے کھولے آج بھی موجود ہیں بھی موجود ہیں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ ایک دن نبی پاک دے روزے دے قریب تے گدرے تے دس سال دا عربی لباس پہنے بچہ تے حضور دے روزے بل بکھی جائے تے روئی جاوے تے روئی جاوے تے روئی جاوے او پیر جماعت علی شاہ جے دے مرید دے پیرا تھلے مدینہ دے کتے دا پیرا گیا آپ نو خبر ملی تے آپ نے مرید نو ڈانٹ کے تے فرمایا جو کتا ڈونڈ کے لے آؤ کتا آیا تے حضرت پیر جماعت علی شاہ سیہ زیادہ ہو کے لکھا مریدان دا پیر ہو کے تے مدینہ دے کتے دے سامنے شاہ جی ہاتھ جوڑ کے کھلوتے دے تے کتے نے رو کے فرما دے نے ایتھا ہی معاف کر دے یار نو شکیت نہ لاؤں گی ایتھا ہی معاف کر دے اسے باز دے میں دے پڑیا کرنا اچڑ چار دی تھی راؤں میں بدوان کڑی چار دی پھرا میں بدوان دے میرا گولیاں بچے شمار آ جائے ایسے باست کرا میں نت تر لے کملی بادے پیار آ جائے حضرت پیر جماعت علی شاہ بچے دے قریب آئے فرما بچے آر کیوں ہے کہنے لگا بابا جی آج تین دن گزرے نے نہ کھا کچھ نہیں نال پیارو نہ فرما جا بچے تیری ماں اڑیق دی ہوئے گی تیرا ابا انتظار کردہ ہوئے گا بچے دیا چیخاں نکل گئی گئیاں کہنے لگا بابا میں ایمیں دے نہیں رن دا میرا ہویا جو کوئی نہ ہو بابا میں یتیم ہوں نبی کریم نو یرد پیا کرنا انا دائف کا یا رسول اللہ کملی بال میں تیرا پرونا بن کے آیا حضرت پیر جماعت علی شاہ بچے نے جماعت منزل لے آئے لنگر منگوا کے بچے دے سامنے رکھے آئے بچہ بڑے شگف دے نال کھانا کھا رہے آئے فرما دینے پترہ پتہ ہی میں کون ہوں کہن لگا بابا جی میں نو نہیں پتہ کون ہوں فرمایا میں لکھا مریدہ دا پیرا ہاں۔ میرا نا پیر جماعت علی شاہ ہے میں سید زادہ ماؤ بچے آئے تھے پکھا رہنا ہے آجا پاکستان لے چلا تینوں ماں دا پیار بھی دے مگاؤں باپ دا پیار بھی دیواں گا کھانا بھی دیواں گا بچے نے لکما لبا دے قریب لے آکے رکھ پیر جماعت علی شاہ دا دامن پکڑ کے نبی دے رو دے تے لے آیا کہن لگا بابا تیرے پاکستان دا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا اکھے باپ دا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا کے کھانا بھی لبے گا فرمایا لبے گا اشارہ کر کے کہنے لگا اوٹھے محمد روزہ بھی لبے گا آپ دی چیخ نکل گئی فرمایا بچیا اوٹھے لب دا میں مدینہ کی لینے ہونا سی بچہ دا من چھڑا کے دور گیا تے مڑ کے کہنے لگا بابا رکھے اپنا پاکستان کور میں اماں بغیر رہ سکنا ابے بغیر رہ سکنا کھانے بغیر رہ سکنا مدینے والے بغیر نہیں رہ سکنا میں مدینے والے بغیر نہیں رہ سکتا میں نہیں مدینے والے بغیر رہ سکتا اے مدینہ آسکا دی حضرت خاجہ گوھر الدین رحمت اللہ علیہ جندر شریف دا تاجدار کعبے دا تباہ پہ کر دیتے آپ نے دروشری شریف مرید نے کن چرج کی تھی بابا جی